Давай, попробуй, давай еще раз. Боевая стоечка. Давай боевую. Боевую? Да. Да. Вот. Вернись. Смотри. Видишь, у тебя как высоко развернуло тебя. Исходное положение. Посмотри, а рука. Встань, э, во-первых, левую ногу чуть боком поставь. Хорошо, вот боевая стойка. Выпрями колени. Майку, давай. Вот сейчас майку еще заправь разок. Давай. Угу. Посмотри, смысловая нагрузка, вот посмотри на меня, глянь еще раз. Вот ты левой рукой, да, посмотри, ты не просто ее поставил, ты левой рукой удар нанес. То есть у тебя априори кулак чуть ниже, видишь, плеча, ты нанес удар. И вот сейчас, понимаешь, смотри, этот э, мячик, это не цель конечная. Отойди сюда справа, пожалуйста, смотри. Посмотри на мое. До свидания. Посмотри, что я делаю. Я не достаю я именно вот плечом начинаю. Смотри. Видишь, у меня вторая рука упала. Что я сделал? не, уловил. Вторая рука, конечно, посмотри. Смотри на правое плечо. Я не мячик отпускаю и ловлю. Так. Я начинаю движение правым. Я не тянусь, не, а не говори, в мою, не говори в мою сторону таких слов тянуться. Ну, движение плечом <laughs> делать. Это самое, э, внутреннее да. Выдвинулся сейчас здесь, сюда, а Вот, все нормально. Это от, от, э, от шлема осталось. Я не тянусь ни рукой, ни плечом. Я плечом туда. Рабочее движение. Вкручиваю плечо и кулак. А левый уходит само, правильно и, ты сказал. Да, только назад я левую не дергаю. Смотри еще раз. А Смотри внимательно. А, а, нет, остановись. Посмотри, плечо левое. Посмотри, где у меня сейчас рука левая будет. Посмотри, где моя левая рука. Она же не вот здесь. У тебя. А у меня вот здесь. Вот мои плечи перевалились. А почему ее вот так нельзя поставить? А зачем мне ее... Вот. Стопе, ты сейчас ее специально сюда поставил. Она у меня сама так ставится. Прекра... Отлично, хорошо. Вот. Встань еще раз. Да, вставай боевую стойку. Все, вот ты ударил левый, да? Жал кулак только. Кулак жал. Все, бей справа. Правильно. Потому что ты и делаешь то, Что? Ты делаешь движение, посредине меня, остановись. Ты сделал вот такое движение. И сейчас ты левую руку, потому что тебя правильно научили, тебя очень правильно тебе сказали. Левая рука должна к бороде идти. Да. И что ты сделал? Остановись. Ты ударил левый, но правой рукой ты стал не вот тут делать переворот, ты просто стал разворачиваться. И левой рукой ты все-таки успел зацепиться себе за бороду, чтобы тебя правый твой, тебя аж вот так не развалило. А я тебе предлагаю немножко другую ситуацию в двойке. Вот твоя левая стоит, да? Вот теперь только не дергайся. Движение. Смотри на меня, смотри на свой мячик. Дай мне свой кулак. Опусти плечо. Дай мне свой кулак, молодец. И вот ты берешь теперь и начинаешь движение вот туда, вот это движение, вот плечико. Оп, твоя рука упала, а голова была прямо как и осталась. То есть вот, дай мне руки свои. Посмотри, а вот, вот твой переворот плечевой. Не, не, не крути спиной, не крути спиной. Не крути головой, голова прямо стоит, голова прямо. Вот вокруг твоей головы идут кулаки. туда переворачивайся. Та, та, та, та, та, короткие движения. Таз назад дай. Таз назад. Во. Вот он ты. Во. Вот туда бей. Во-во-во-во-во. Вот почти. Почти, почти. То есть смысл понятен основной? Вот так прям. Я, смотри, вот базар остановись. Я тебя прекрасно согласен. Не думай, что вот то, что тебя научили, это плохо, это неправильно, еще что-то. Вот это слово. Немножко. Вот это об этом я и говорю. Можно сверху бить. Правильно. Сюда. Конечно, можно. Вот у меня самый ну, сильный, знаешь, какой удар? Вот такой. И тут валить пошел, правильно? А мы говорим за что? Вот этот переворот, а этот переворот плечевой, который я тебе сейчас предлагаю, пах вот это, да? Это короткие, быстрые удары, серийные удары. Да, такой, ту ту ту тун вот, та та та та та Вот тут усилил, понимаешь? Вот так. А можно и так, та-та, вверх туда же длине, конечно. Согласен, да. То есть да. и так, и так можно. Два варианта. База, да. Можно как кулак сильно сжать, так можно кулак в конце сжать. Легкий удар, вот я его бах, кулачок в конце сжимаю. Мне надо сильно всю массу свою вложить. Я сжимаю кулак заранее. И ну да, бы прям его. Но главное, я переворачиваюсь плечом. Не, главное, чтобы у тебя плечо сработало, это, посмотри на меня. Главное, чтобы у тебя не заднее плечо пошло, бей правым, бей правый. Правый прямой, бей вперед. Вот, оно само... Дай, дай руку, дай. Вот, у тебя левая само уйдет, если ты длиннее захочешь ударить, вот. Только не тяни левое надо, чтобы тебя вот так не раскрыло. Понимаешь? Назад второе плечо не тяни, опусти руку. Во, Вот оно переваливается, как бы локоть падает вниз. Бей, бей левый. Во. Вот туда, да, да, да, да, да. Плечи опусти. Вон таз назад подбери, все, и пошел вставать. Так туда, вставай. Не гнись, не гнись специально. Зачем ты наклоняешься спиной? Вставай, вставай проще. Вот, выпрямляй колени. Таз назад. Ты как бы посмотри на меня. Ты как берешь через э, забор переваливаешь себе. Да, во-во-во-во. Во. Вот. через руку получается. Да любой прямой удар априори, если он идет, если вот он идет все равно сверху вниз. Через руку, конечно, если у тебя рука вот здесь вот пошла, вот я могу что сделать? Я могу просто, посмотри. Ну да. Просто плечом бью. У меня плечо начинает подниматься и вперед. Оно не поднимается, оно сразу идет вперед. И за счет этого вращения у меня плечо оказывается выше твоей руки. Через руку это уже вот тут пойдет. Ясно? Но ну, движение тоже просто... Посмотри, не поднимая плечо, просто как его, смотри, как его здесь мячиком. Вон Арабата, посмотри. Не поднимай плечо. У тебя плечо пошло сразу вперед, только если оно не вот здесь стоит. А посмотри на меня. Вот плечи опущены, вот они висят на. Посмотри. Видишь, я сразу что сделал? Я плечом туда, через мячик. Не мячик поймал здесь, не отпустил мячик и поймал, а начал движение плечом и кулаком, и только потом мячик отпустил, потому что рука, в момент, когда мое плечо правое пошло, у меня правое плечо пойдет левое назад. И вот в это мгновение я отпускаю мячик. Все, и меня, видишь, получил, что у меня левая рука, смотри, не ушла сюда. А И она готова дальше бить. Вот, и она готова дальше бить, переваливаясь с плеча. Во-во-во-во-во. Удобнее стало? Побыстрее. Видишь, у тебя получилось одно движение из другого. Молодец. Вот этим мячиком, вот переворот плечевой, можно, во, да, только кулаками. Все, молодец, уже интереснее. Это группировка, сохранение равновесия. Ты можешь здесь серийную работу делать, вот легко руками. Шагать, Прав, смотри, посмотри, посмотри. Ты можешь все что угодно, легкую работу. Та, тан, та, да, да, да, та, Тан, тан, тан, да, да. Но вот они руки. Это легкая, быстрая работа. Вот сюда, сюда, здесь пошел, сюда. И делаю акцент. Там, там, там, там. Пробил. Но если у тебя вот этого вот не будет плечей, то твои одни а будет двойки, не будет тройки, понимаешь? Вот это вот дает тебе возможность, алло, вот это вот тебе дает возможность работать серийно. Переход с одного движения в другое. Это да, тоже удар, но это уже остановка, пауза. Меня просто учили через левую руку всегда работать. Да все Левая правильно. Щупаешь, да. Где-то увидел дырку. Ну, вот все верно. Вот Конечно, все правильно. Левая, да, но ну ты сейчас, а ты видишь, что ты сейчас мог сделать только либо один, либо двойку, но не тройку. А тройку? А тебе даже в голову не прошла тройка. Тройку Это... я привык вот, раз, раз, два. Да, да, да. На, на, шаговое движение, когда опора, все, тут не валишься, тут можно вот так походить. А если движение, да, ну, та -та -та. а если 3-5 ударов, та -та -та -та -та. вот вот без этого вот, оно тебе дает опору, локти не задирай, локти не поди, плечи опусти. Вот эти вот ручки, они внутри тебя, вот эти плечи переворот дают тебе возможность сохранять свою массу и энергию внутри твоих ног. И не важно, что тогда твои ноги делают. Посмотри на меня. И не важно, что твои ноги делают. Челноки работают. Одна именка, разная именка, подскоки. Ты можешь делать это быстро. А, остановись. Потому что вот этот переворот плечевой сохраняет твою массу, твое равновесие внутри твоих ног. Вот в чем дело. А вот это вот чисто в помощь. Не руку забрал, в первую очередь это нарабатывается, а бью правой рукой. И тогда это двойка будет. Вот это это два одиночных. Левый забрал и правый. А вот эта двойка. Не левую забираю, а бью правую в ту точку, куда я ударил левый. тогда твои кулаки, сменяя друг друга, они тебе еще и голову закрывают. Пах. Эх. Как бы то ни было. Все, договорились. Нормально, спасибо. Пользуюсь.